satu setengah ke pasar ya ambil murah enam setengah loro kambila iki laparan barek kuwi nggih kambek karam nggih anu, <laughs> ini tak tolong ke pasar kang omah renek ya kau omah kosong tak ora itu dagangan ke dalan Telung ewu kan biar ewu setengah. Iki sing telung ewu. Iki sing rong ewu setengah. Masak apa? Tidak ada sampean kean Lah ya, kok bingung men. ambilnya mek sitok iki. Nggih, kantunan. <laughs> Luar biasa. <coughs> Nggih, sembilan nggih. Rewang, Mbak. Rewang. Mbak Armata. Ngene, Mbak Nar mriku ta? Nggih. Lekase dhewe nek nggih.

Nipot pas. Sewu. Apa? Isinya lima ya? Heeh, kabeh kok. Ora kabeh. Iku kok kok Bos. Ya saya orang eh, ngira. Hmm. Apa gede-gede Oh, lebih oh, iki mesti Bayam entuk loro lho iki, ini Nggih. Rasa Ketiga Sampai penuh enggak dilokno. Apa? Kalau ora kok Oke. Okay. Woi, Yes. Good. Eh. Iku 2000. Setiner. untuk memberikan informasi dalam dunia seputar sayur.